放弃学业去打拳当教练好吗？行，但是不好。其实你可以脚踏两船，甚至脚踏三只船。你可以一边上学，一边训练，同时发现可以打打业余赛，打打职业赛，也许同时传承下去教课。而且这几件事是互补的。你在学习文化知识的时候，你的呃另一方面的能力、学习的眼界更加开阔。你可以把更多思维方式结合到运动中，然后运动让你更加有动力去学习，对吧？然后你还同时教着课，教课会让你把你仅有的这些知识无限。 的传承给别人，毕竟生命的意义是什么？就是传递所学嘛，对吧？传递所学过程中，你的能力、技术打的能力又会提升，你打比赛可能打得更好。而且这个过程中，我们就是一个试水的过程。你不一定非说我放弃呃学业就打拳，这样代表我的决心，它不能代表你的决心，只能让你的生活变得更加的无趣。原本你的兴趣变成你的职业，你后来又发现你并不喜欢，你不是想走这条路的时候，你没有办法反悔，也没有办法悔棋了。很多就是早期的从业者都是这样。 这样走到的这条路，然后另外一个角度描述，呃，建议脚踏两船、脚踏三船的从业啊，尤其是对于年轻人，建议这样的方式，看看欧美、日韩那些从业者，他们实际都是一边在做格斗，一边还有自己的工作，甚至自己的生意。那他们是这样从事这项运动，它会让这项运动更加富有智慧。你看一下欧美国家做的这些拳套、这些装备、这些装备，那有很多的科技含量，而且很好的体验感。为什么？因为。 练拳这些人，他们实际本职工作可能是一个装备商，他有可能是一个设计师，他会让呃自己相关领域和自己的爱好。 然后这两件事结合到一起，才能让这个行业变得更美好。包括国外的大多数赛事组织的从业人员都是兼职的，赛事组织从业人员没有几乎就没有全职的，包括主席他们都是兼职的。兼职的角度，他们有自己的各自的工作，自己的领域，同样领域这些文化知识，然后放到格斗里面，它会变得更加科学，包括心的训练体系。点击加关注，私信我们了解 HBW 欧式泰拳线下教练资格培训，二月二日广州站。相反，一些年轻的朋友。 从小放弃了学业，看似很专注的投入到了格斗的领域，但实际你忽略了学习最基础的文化知识，而且很多朋友其实真的是就是不愿学习，然后误以为练习格斗也是不需要学习的，只需要去打的。那如果我们只是每个深入参加这项运动的人，只是抱着这种态度，就是我可以不学习，那我就。 打拳就可以不学习，如果是这样的话，那这个行业怎么发展呢？一定是喜欢学习的人更加钻研，把各个领域的知识还有总结的经验都融合到格斗的领域，所以这个国家的格斗才会更加发展嘛，对不对？感谢收看，下期见。